el nombre de comisiones obreras representa a miles y miles de trabajadores, a miles de delegados sindicales en muchísimas empresas andaluzas y de este país, y por tanto, donde las siglas de comisiones obreras tienen permanentemente una actuación en defensa de los intereses de los trabajadores y de las sino también de la acción permanente en una situación tan difícil como la que tienen los trabajadores en este país, repito, en una acción permanente en defensa de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Comisiones Obreras no tiene absolutamente nada que ver con ninguna trama corrupta de nada. Absolutamente nada que ver. Comisiones Obreras no es el conseguidor que va detrás de los expedientes de regulación de empleo para que algunos hagan negocio. Es todo lo contrario. Comisiones Obreras de Andalucía y su dirección, ni la dirección confederal, nunca, nunca, repito, nunca tuvo ninguna conversación, ni con el señor Guerrero, ni tenemos el deshonor en este caso de conocer a los imputados por tanto, que no mezcle nadie el nombre de comisiones obreras y de los dirigentes en su máximo nivel de dirección confederal y dirección de comisiones obreras de Andalucía de que hemos tenido o hemos hablado o hemos estado en algún caso con estos señores hablando de estas cuestiones. Parece poco apropiado que se digan, se insinúen cosas sin decir quién, cómo, dónde y de qué manera. Si alguien ha cometido alguna irregularidad en las cuentas de la Ejecutiva Confederal, en las cuentas de la Ejecutiva de las Comisiones Obreras de Andalucía, en los NIF de ambas organizaciones, no hay constancia ni ha entrado nunca ni un céntimo que haya entrado de forma irregular o incumplimiento o en incumplimiento de la legislación en este país. Nosotros vamos a actuar siempre en facilitar a la justicia, como no puede ser de otra forma además, cualquier aclaración de cualquier cuestión que eh, quieran y si hay alguien que en nombre de comisiones obreras ha hecho algo de forma irregular o ilícito, con toda la contundencia del mundo actuaremos para depurar las responsabilidades